Hai guys Hari ni aku nak buat Challenge daripada Maggi Malaysia Ada buat satu challenge iaitu Keju Malaysia Challenge Macam mana Keju Malaysia Challenge tu Macam aku dah tunjuk tadi cara dia Makanlah mana-mana Maggi pedas gila yang kau nak Lepas tu tambahkan uh, peren, Dekat perencana kita tambahkan dua keping keju Dan juga 80ml susu segar Lepas tu campurkan Maka jadilah inilah katanya keju meleleh challenge. Tu aku tambah lah side dish sikit nanti bosan kan. Ni pun tak tahulah habis ke tak. Hmm, okay, jom tengok aku makan. Ting. Dah beku dah guys sebab lama juga. Macam ni. Ha, keras. Tadi meleleh lah masa-masa ni dia dah beku. macam ni ya. Nampak? Marilah kita cuba first bite ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Tak tak. First bite. Hmm. Rasa lemak berkrim terasa cheese tu dan juga susu tu. Tapi masih pedas ya. Siannya. saya tak pedas. Astagfirullahaladzim. Ingatkan dah tak pedas lah. Dah bubuh. Letak tu. Bubuh, bubuh. Eh, oh, dia melekat. Korang kena cuba guys Itulah Dah tahu Bukan seorang foodie Sibuk nak buat konten Kita Baik বিসমিল্লাহ Last bite guys Anggap semua ni dah habis video tergantung sebab tiba-tiba memory full. Jadinya macam tu lah. Ini macam aku cakap tadi aku akan habiskan lagi. So, terima kasih pada yang sudah sudi menonton hingga ke akhirnya. Yakin kamu ada orang tonton sebab habis. Apa jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Ding ding subscribe kerana subscribe itu gratis. Gratis itu macam percuma, percuma je tekan je, okey? <sighs> Kenyang Dah pedas Siapa nak cuba boleh cuba Okay Tak nak cuba sudah Duduk diam-diam Itu je lah video untuk Kali ni Sebab aku pun makin lama makin malas Bukan makin lama makin rajin nak buat video Ini pun dah lama gila tak ikut video Makanya beginilah keadaannya Dia kadang semangat tu Semangat ada tu kadang-kadang Tapi most of the time kita malas dan malas malas malas dan terus malas. Sebab apa? Bila nak record video tu kita nak kena bersiap. Tengok ni ada kucing datang. Tengok. Kita nak kena bersiap. Lepas nak kena bersiap. Nampak ni nak bersiap. Lepas tu kita nak kena set up video. Nak eh, set up video. Set up studio lagi. Lepas tu. Nak edit lagi. Banyaknya yang faktor yang menyumbang kepada kemalasan kita. Ni kucing kita nama dia Shasha. Bukan ada kamera. Tata. Tata. Bye.